可人的国际视野一些行动，因为我本身的工作就是有时候会到一些不同的国家来进行一些不同的计划。那我现在是任职于伊甸社会福利基金会国际减案发展中心。那我最主要的工作是在不同的国家进行国际救援、国际发展的工作，就像我去过南非、去过四川、去过海地的这些国家，那边进行一些计划。所以我就想跟大家聊聊这个部分。 那因为其实有蛮多人会提到，在台湾呢，我们可以来增加一些我们的国际视野。那问到这个问题呢，我想，嗯，第一个直接反应的是，我们可以来看一些国际新闻，来增加一些国际的知识。那像这三个，就是我们可以得到一些管道。可是我在二零零八年四川地震的时候，到了灾区去那边进行第一线的服务工作。那我在那边呢，其实就遇到很多的国际组织，上，其实是会。 无国界医师 safer，e n m e r c i o u l 等的国际组织，那那边的年轻年轻人，然后们都是可以参与到这样的一个组织。所以，我回到台湾之后，我就想一想，在台湾，我们是不是也有这样的一些不同的一些国际机构在做？所以，接下来想跟大家分享一下我看到的一些不同的东西。 现在第一个，就是一个绿色和平组织，它一开始呢是一个国际性的一个反核运动，所以现在发展到全球。那他们现在也在台湾是一个办公室来推动，呃，我们不要过度捕捞渔业的一个渔业，还有其他的一些东西。那接下来就是呃国际特色的组织，那它其实在很早之前就已经协助台湾进行一个政治办的一个研究，它是在全球过写救援性的方式来呃研究 民主世界各国的一个政治犯。那这个是红十字会，它也在全球来执行不同的一个国际救援的一个计划。那时我也是透过这个五一二的台湾的服务联盟，进到四川的灾区那边进行一个救援的一个工作。那这个 I C A 它是国际性气象学生会，它是在二次世界大战之后，一群年轻人他在不同的大学里面设置一些他们的分会，然后让年轻人也去跟到不同的国家去当。 志公司者去那边工作，然后来彼此来做一个交流。那像 “World Vision” 其实大家应该也很呃认识了，它就是在不同的世界各地那边的很多国家来执行一个。 他们的一个国际发展工作，那像饥饿三十，大家其实也知道，那就是一个体验发展中国家生活的一个工作。那像这个是一个愿景青年行动，网，觉得它参加了一个 CCIBS 的一个组织，那在世界各地有超过一百个地方有国际之工的一个活动。那如果想要国际之工你可以参加他们的这样的一个网络，可以到外国去服务。那另外，台湾人选书新闻它非常好的一个人选的一个组织。那现在呢，呃，其实台湾政府有加入。 呃，一个两个国际公约是联合国的国际公约，所以呢，呃，台湾的学术行为在台湾就邀请了一些 NGO，然后来成立一个公约的监督联盟。像第一个是公民与政治的国际公约，那第二个是呃经济、社会、文化的权益公约。那其实啊，这个监督的联盟，它就是让一些 NGO 团体可以来了解台湾的人权的一些状况，那再写一些相关的一些人权的报告，先提交给国际上的委员。 来做一个监督。那呃，其实除了这样的一个两个公约之外呢，台湾的呃妇女团体，就是也是呃我们现在府也加入一个 C 国公约，是反对对妇女进行私人权公约。但是也是由妇女权益促进发展基金会，在推动台湾的 NGO 团体能够呃撰写这样的一个人权报告。那另外呢，像生态绿是台湾的一个呃。 组织呢，把这个公平贸易的咖啡引入台湾，然让大家可以呃喝到不去压迫当地的生产者的这样一个咖啡。那看到这个照片，其实我们的马英九总统他也去支持这样的运动。那这个是在二零零零年到二零一五年，联合国推的一个联合国先行的发展目标，在全世界消弭贫穷。那这个是 UP 的运动，就是在世界各地都会发起这样的一个活动。那台湾的。 呃，台湾的呃儿童之家、民族基金会有在推动这样的一个活动。那另外这个是全球青年服务，在每年四月的时候，全世界各地的青年都要来当志工。那所以台湾呢，就是由新福会发起了一个赞助，然后让台湾有超过一万名的年轻人可以来参加这样的活动。那这个是无国界医师。 那沃利斯他是一个获得诺贝尔和平奖的一个世界性的，在战争还有在半个国家进行比较严重的一个组织。那台湾有一个叫宋瑞强医生，他就到香港跟他读沃医师，然后后来出了这样的一本书。那其实非常讲了非常多的不同的国际组织，还有一些国际，比如大家如果有兴趣来跟加你的国际视野的话，我们就可以找一关心的议题。 采取行动，然后非常非常心。那最后吸水方如果他可以愿意慢慢转化，就可以啊进一步扩展的市好，谢谢大家。